Eccolo! È tornata la challenge più bella del mondo. Ma come? In realtà mi chiamo Franco. Franco Barbuto, sempre piaciuto. <laughs> Chi sta guardando questo video lascerà like e si iscriverà. No! Questo 2022 è stato l'anno più bello della mia vita. <laughs> Come tutti gli anni. Farò una videochiamata con due persone che stanno guardando questo video. È verissimo Segui i passaggi del mio commento fissato in alto per fare la videochiamata con me